Benvinguts al Bé de Gust. Hem tornat a fer una nova recepta de cuina. Avui anem a fer uns filets que farem empanats amb una mica de parrellat. Per fer-los tenim aquí els ingredients. Necessitarem una mica de liquat de soja que no porti sucre, parrellat, si teniu espaciat bé, si no el podeu fer vosaltres, després expliquem com, mongeta o qualsevol tipus de, de llegum podeu utilitzar, mongeta, um, llentia o cigró. Això és gluten, farina de gluten pur, Teniu parrellat, una mica de llevat nutricional, unes tres dents d'all i el que és aigua. Només necessitem això. És molt senzill i això és una recepta que és molt fàcil per fer amb els nens. Això ara no necessito. Primer de tot... Ui! Primer de tot anem a donar-li una mica de sabor a les mongetes. Per fer-les el que hem de fer és agafar una dent d'all, otra, <laughs> aquesta, està viva, i amb aquesta ficarem una i mitja només per aquesta quantitat. Molt bé. La piquem una miqueta, després va triturada, o sigui que no cal que us mateu molt fent els trossets molt petits. Ui, la peix sí, eh? Vale. Llavors, ens anem al foc, aquí, que el tinc encès. Vull. agafem un wok i amb una mica d'oli d'oliva, si pot ser verge millor, posem l'all. <laughs> Primer tinc per remenar. Primer l'all. només que aromatitzi l'oli, no cal que se'ns faci de color marró. Triga. <laughs> Després li fot canya, però triga una miqueta. Tenen també les mongetes, serà un moment. Mm, fa molt bon olor. Ja comença. Com deia, podeu utilitzar qualsevol tipus de llegum. En aquest cas l'hem comprat ja cuita per estorbiar-nos de la cocció, però si ho feu podeu guardar l'aigua per després ficar dins el filet ja comença. Tampoc ha de quedar cru, perquè si no, després ens quedaran trossets. Fa molt bona olor, mira, i fa sorollet. <laughs> Llavors, li tirem ara ja la mongeta. Ara si fa sorollet. I li donem Glassem una miqueta. I ja ho tenim calentó, ja està. Vale? Ara ens doncs anem cap aquí i agafem en un bol, amb poc gramó, però en un bol, i fiquem la mongeta saltejada. Això ho podeu fer amb all julivert, amb el que volia a baix. Aquí ficarem, aviam, el llevat de cervesa. Ficarem un parell de cullerades. Això és nutricional llest. Es pot ficar nutricional llest o llevat de cervesa. L'aigua. I ara triturem. La molla. pot ser que no un mongetes senceres. Pot fer més soroll també, però... Ja està, vale. Llavors, ho posarem al bol on volem on volem fer la barreja, que serà aquest. Una llengua de pastisseria, un segon. no ha pasado nada. <laughs> Me había olvidado cosas del directo. Vinga, paio. Fiquem això cap aquí. Agafem això. Això cap a baix. No necessitem i anem cap allà. Ara cap aquí tirem primer el parrellat. Per últim, el gluten. Per treballar-ho millor amb les mans, que com sempre dic, han d'estar netes, perquè si no és una mica marronada. Vale, anem al gluten. I ara ja hem de treballar la massa. Començarem la mà queda molt millor així que fer-ho directament amb el gluten. Com sempre dic, amb el, la recepta del rodó de seità també ho vaig explicar, el fet d'incorporar-hi una llegum fa que es pugui treballar molt millor i la textura del gluten sigui molt més eh, agradable. Si no, realment queda com un xicle, és una mica desagradable. A mi no m'agrada, desagradable no. Tenim la piloteta, que fem així, una piloteta gorda, i ja podem treballar amb ella. Ara anem a fer els bistecs. Un segon. Per fer el bistec ens farà falta una porció més o menys així i tenir la taula preparada. Jo es podria fer entre una bossa de plàstic, ficar-ho enmig i estirar amb el corró. Però jo tinc un sistema que és per mi més pràctic, que és aquest d'aquí. <laughs> Agafem el film, estirem. El fiquem aquí, aquí. I ara posem això així. Fiquem un film. I el guardem per aquí. Tenim la piloteta i amb el corró treballem. Com veieu, s'estira superbé, no es contreu, li podem donar la forma que vulguem i podem fer-lo... A mi m'agrada ben finet, i amb la forma completament irregular. Mm -hmm. Voilà. Ficarem per aquí una pelotita. Això és ideal pels nens. El típic el nen molt menjar, com és una mica així arrebossat, és més fàcil que se'ns mengi el gluten o Seita, o les proteïnes animals, no animals, perdó. En lloc de donar-li els nuggets aquells horrorosos del supermercat, precuinats, això és molt més. No deixes de ficar-li més llagunt que, que gluten, perquè realment el gluten l'únic que fa és unir la massa. Ja tenim el último. Bueno, Segundo tindre, pot fer inclús el escudo del Barça, con, con cada uno se lo como quiera anem allà. Això és més pràctic perquè ara, per exemple, no va passar una, ja està. Ja? Anem allà. Ara, per rebossar. Això és un liquat de soja, és eh, sense sucre. Sobretot és molt important perquè si no ens quedaria eh, dolç. Aquesta porta una miqueta de sal, perquè si no també quedarà el rebossat com molt soso. Això cap aquí, ara vuelvo, i aquest és el pa. Això és farina de galeta que és parrellat, el que passa és que li hem incorporat una barreja d'espècies. Porta chimichurri, orenga, eh, ají molido i... què més? Algo más. <laughs> Podeu ficar el que vulgueu. Llavors, el que s'ha de fer és agafar el filetito, passem per aquí i sacsegeu, no el toqueu. Gires una mà per al líquid i una mà seca de manera que quan el toquem ara, que ja ho he fet malament, ara, el toquem al mínim, no el mullem. Aquesta pel líquid, aquesta pel sòlid. Ara, tot fora. Mm, mm -mm. Porta sèsam, ja m'he recordat. <laughs> Jo l'havia posat cosa més, sèsam. Si voleu comprar alguna barreja eh, <laughs> ja feta, vigileu les integrals. a ah, molla. Se li pot fer dues vegades el rebossat, però així ja queda bastant bé. Ho tenim. Jo el que faig és guardar-me tots aquests aquí. Així, encara que estan una mica així, puc netejar-me la taula. Vamos allà. Si trobo la balleta, aquí. Entonces, se ha caído algo. El que anem a fer ara és a fregir-los. Per fregir és el mínim possible d'oli, sobretot. Jo sóc antifritures de, de ses de bar, que et fa pudor hasta el pelo, a frito, a fritanga... Pff. Llavors, poc oli, molt poquet, al just, perquè la barreja quedi completament cruixent, és a dir, si no el fiquéssim no quedarà cruixent, se'ns anirà el rebossat, i ha de ser oli d'oliva verge en preferència, és a dir, no reutilitzat també. El fem una vegada, a veure, una ampolla avui a dia el mercat es pot trobar bastant assequible. Llavors, el que anem a fer és fregir-ho. Per fregir, com veieu, només porta un ditet, és a dir, va fregit, però també tenim un paperet preparat per absorbir tot el que és l'excés de la fritura aquí. Ha d'estar molt calent. S'ha de vigilar, sobretot si és d'oliva verge, perquè comença a fumitejar... fumitejar? Hòstia, que vull parlar les manites. Comença a treure fumet si ens passem, i en aquest moment pot convertir-se en potser una miqueta més tòxic. Llavors, hem d'estar vigilant i, en el moment que estigui calent, calent ficar-la. Un altre dels principis de la fritura és que no s'ha de ficar molt, molt l'ingredient a la paella, perquè si fiquéssim quatre bistecs junts de cop es refreda i baixa la temperatura, que és el que la gent quan fa croquetes pot una sartera així plena d'oli, l'oli està fred, fica dins les croquetes, li exploten perquè ha fet molt malament el procés de la, de la fritura i diu, és es que no me queden bé les croquetes. Dius, no, és es que l'aceite estava poco, uy, el humo, estava poco calentito i encima les he echado las croquetas todas de golpe. Llavors farem d'un en un, faré dos o tres només, a guanyar. Estava bé, m'enganyeu. Tots els pectes són iguals. Era la part de sota. Bueno, passa en tots laus. Així està perfecta. Pinzas de les cejas i ara. Mare meva. Això que està sortint des de fora, eh? no és a dins. Que no us pensi la gent que estic a xixarrón aquí, el Big Té. Filet. Ai. És una de les coses que més ràbia em fa. Com veieu, el fregit, si se li fica el liquat de soja, eh, s'enganxa. No crec que se li posi ni nou egg ni cap producte. Ai, per substituir el que és l'ou en el moment de l'arrebossat. Amb això ja és suficient. perquè aquestes pinces són molt cookies, però no són molt pràctiques. Això és massa gran. Però no passa nada. Llavors, doncs, el deixem en cruixent. I no sé com el traiem d'aquí. <laughs> Vale, a por ello. Va, bueno. En peores plazas hemos toreado. Ah. Vamos allà. Ui. M'ha fotut. Farem més un parell. Avanza que se me incendió esto con el aceite. Aquest que em mono. Vas a morir. bueno, Ya está. Venga. Y con no te animan, la campana y me acaba de el olor aquí, eso es todo muy agradable. Aquest oli el llançarem i aquí el que farem és treure l'excés d'oli que ens ha quedat aquí i ja està. Ja està. La carita. No, <laughs> no, no, no, el seitan también sufre. Resulta de rata. Mm. yo te t'ha surtido lo del torero, tía. <laughs>